está pensada, pues lo comenté a muchos de vosotros, para contaros las oportunidades de emprendimiento que tiene Telefónica. De hecho, la jornada es emprendimiento social, fundamentalmente. ¿Qué es eso de emprendimiento social? Bueno, pues, David, que este primer ponente que vamos a, a, tener ahora, lo va a contar con mucho detalle y el rector también ha hecho, ha hecho hincapié en ello. Os cuento brevemente cuál es el, el plan de, la jornada. Eh, en primer lugar, David va a hacer una presentación de, las diferentes, de los diferentes programas de emprendimiento que, tiene Telefónica. Haremos una pausa después para un café que serviremos aquí a la, vuelta, en la entrada del, salón grande. Y a la vuelta del café haremos una pequeña mesa redonda en la que esperamos vuestra participación también, donde vamos a tener, aparte de David, pues a diferentes tipos de emprendedores. Emprendedores eh, más recientes, como podríais ser vosotros en un futuro muy próximo, es decir, que están empezando su camino de emprendimiento, eh, emprendedores ya con experiencia, eh, gente que potencia estos emprendedores como David y gente que puede aportar como Carmen la visión social. Y por último, después de esa mesa redonda, tendremos una conferencia eh, invitada del doctor Sánchez Martos, que es un comunicador de, televisión y radio, que nos contará un poco pues, la comunicación con en este caso aplicada a mayores y, pacientes. Muy bien, pues nada más, presento a, David. David eh, bueno, pertenece a Telefónica, está moviéndose entre diferentes unidades de Telefónica, pero lleva varios programas de, de emprendimiento. Os dejo con él y él pues, seguro que va a organizar bien la, Buenos días a todos. Eh, mi nombre es David, yo trabajo con Telefónica, soy responsable del programa mis Jóvenes, que vamos a lanzar ahora el 9 de octubre. Eh, que creo que, lo habéis anunciado por ahí, que os voy a contar ahora que es eh, Me gustaría empezar con una frase que ha dicho el rector. Ha dicho que funcionario, ser funcionario no es una buena idea hoy en día. ¿Qué pensáis? Voy a preguntar directamente, ¿tú qué piensas, por ejemplo? ¿Ser funcionario es una buena idea o...? podríais crees que es una buena idea? ¿Estamos en emprendedor? Biar apa, biar apa. yo vengo un poco a explicar eh, los diversos programas que, tenemos en Telefónica para, para ser emprendedor. ¿vale? Eh, yo tengo más de mi historia que une hace proyectos ciertas cosas. Yo eh, en el año 2009 decidí que mi carrera profesional estaba un poco estancada y decidí conseguir pues, a la educación internacional con mi empresa Telefónica. Y, y, la primera semana la verdad que allí es el tema de la formación es más frecuente aquí en España, pues me llevaron a un curso espiritual para empleados donde pensabas qué querías hacer en el futuro y te ponías hacer objetivos y metas. Y yo, después de ese fin de semana, pues la verdad que me vino bien porque estaba un momento de mi vida que, que no sabía qué hacer. Llevaba siete años ya en temas de DHC, es decir, este, ya no sé, por la reputación de la empresa, ¿vale? temas un poco círculos como procesos, ese tipo de cosas, que me venía a ver y otras cosas. Entonces, al final, de estos días hice un dibujito y decidí una cosa, y decidí a la pelota. Esa era un poco mi mi misión de, aquí a allá. Y hoy día la verdad que, es a se ha cumplido, porque soy responsable de City Joven en España, que es la gente de la camino. Para llegar ahí, pues he ido pasando por varias etapas. La primera fue, que por acá a Londres, pues escaparme y hacer muchos amigos en el mundo del emprendimiento en, en Inglaterra es un poco la cuna del emprendimiento social y es la cuna también de las startups en, Europa principalmente. para Es una especie de Silicon Valley eh, Entonces, eh, bueno, pues era conocer amigos, eh, hablar un poco de... hacer una especie de experto en estos temas. De ahí pasé un poco a Time, ¿vale? colaborando con ellos de forma voluntaria. Ya os contaré que es un programa básicamente para, para personas o para estudiantes técnicos, de calidad técnicas, que bien quieren trabajar para una startup o bien quieren hacer su, empresa, su proyecto. Y luego además también empecé a colaborar con el, con el programa de emprendimiento por referencia de, de Guaira. Guaira es una creadora de empresas eh, tecnológicas, lo que eh, tiene una serie de incubadoras en varios países, 5 en Europa, 8 en, en, América Latina, y de alguna manera eh, se les apoya, digamos, eh, para dar el talento que, está aquí en España cierto. Y Cine Jóvenes, que es responsable, que es un programa más de emprendimiento más prematuro, que la edad está entre los 15 y los 25 años, y buscamos ideas muy simples que ayudar un poco a, a crecer. Hoy venía, venía en el coche desde Madrid y venía a escuchar una noticia eh, que se había pensado y eh, que desde enero de este año hasta enero, eh, este año, desde enero hasta este mes, 54.000 jóvenes españoles han, han, salido de España. Eh, y si miramos desde el año 2011 de enero, 117.000 españoles como vosotros están ido de este país. Bueno, pues lo que no queremos eh, desde el Queremos un poco por los límites para que vosotros, si queréis, os podáis quedar en este país, que sería muy bien, y también podáis ser emprendedores o trabajar también para Telefónica. ese Es un poco la, el objetivo que, que buscamos. ¿Vale? Bueno, tampoco voy a hablar mucho con este tipo de cosas, pero, pero, al final las prácticas son las que son. Es decir, tenemos un paro eh, en España del 5% a junio de 2012 y encima si nos fijamos en un colectivo a ah, expreso, que es el de jóvenes de 18 a 24 años, los números pues, pues son eh, tremendos, son aterradores. Pues, dos de cada, uno de cada dos jóvenes está en situación de desempleo. No a contar esto, porque ya lo pero sí que es verdad que cuando preguntamos ¿Qué queréis hacer? Pues lo primero que pensáis es ir a Que yo vengo en España, porque aquí no nada que hacer, no tengo copiar, no puedo funcionarios, porque ya se han acabado las soluciones, por lo tanto, es, aquí en Y los números, la verdad, que, lo, atestiguan. Pues yo creo, que, yo creo que hay otro tipo de salidas. Y ahora os voy a contar un poco qué tres salidas en teléfono que hemos diseñado para que os podáis, os podáis, os podáis quedar, porque en realidad cuando miramos un poco los, datos, vemos que, que, que en comparación con otros países, eh, cuando preguntamos al colectivo de 18-64 años que si en realidad eh, hay capacidades de emprendimiento, es decir, si, la, preguntamos, oye, ¿quieres emprender? Oye, pues yo sí quiero emprender. La verdad que me gustaría crear mi me gustaría hacerla crecer, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y luego además, el tema es que quizás no lo hacemos porque existe en España un miedo al fracaso brutal. Al final pensamos, podría fracasar, voy a perder dinero, que dirán de mí y mis amigos porque he fracasado, ¿no? Al final yo creo que es importante perder esa, ese halo de fracaso, ¿no? Que, a veces eh, creemos que en España persiguen a los emprendedores, ¿no? Es verdad que las redes no, no, no, acompañan en este país, pero yo creo que al final hay que intentarlo. Eh, es un poco lo que intento transmitir siempre eh, en la charla. ¿no? Que al final quien no lo intenta no, nunca va a saber si es capaz de hacerlo. Entonces, con esta, con esta filosofía eh, telefónica, telefónica el año 2012 eh, empezó a diseñar una serie de programas. Programas que están basados en jóvenes, en personas, están basados en tecnología. Es decir, Telefónica es una empresa tecnológica, con lo cual nos interesa apoyar eh, todo lo tecnológico que hay. Y también el emprendimiento. El emprendimiento entendido de muchas formas. Está el emprendimiento, por decirlo así, ah, social, ¿Quién conoce vosotros el emprendimiento social? ¿Alguna vez voy a hablar de este término? Bueno, es un emprendimiento de un poco extraño, ¿no? Yo, personalmente, me los pan de emprendedor social, porque eh, ya per se ser emprendedor como el emprendedor social, que es que además de intentar generar dinero o cash para tu empresa, además cumple su fin social. Es decir, son emprendedores como canes. Eh, básicamente eh, solucionan la problemática social que ha implicado el mercado y tratan de encima de, de alguna manera, generar una serie de ingresos que hagan su modelo sostenible. Eh, creo que es interesante este término, porque hoy en día, eh, como sabéis, eh, por desgracia, las organizaciones no gubernamentales están en crisis. ¿no? Es decir, el modelo, digamos, que tenían como, como sostenido era básicamente a través de subvenciones del sector público. En el momento en que ese, ese modelo digamos, eh, se deteriora o, deja de incluir ingresos, pues al final lo que pasa es que pues, está la situación está. Por eso es importante que cada vez haya más emprendedores sociales, capaces de hacer bien de con modelos sociales y también generar dinero, que tampoco es pecado que ganar dinero social. Pues, también se puede hacer, ¿no? Luego os un par de ¿vale? Eh, y luego está básicamente el emprendimiento. ¿no? Para mí, poco no hay tanta distinción, como luego si quieres que la, esa gamba podemos debatir, eh, que es emprendimiento más de, pues de y nosotros nos enfocamos mucho a startups, ¿no? talento son de startups, son proyectos de tres meses, A diferencia de Guaira que son proyectos de seis meses, ¿vale? con incubadora, el tipo de lo explicaré en más que ¿vale? Luego Campus Party, no lo voy a explicaros, ya, ya detenerme rápidamente, no sé si quién sabe qué es Campus Park pero se hace en Valencia normalmente, una especie de fiesta festival de los que cojones gente Valle están una semana, sería a, básicamente participar en temas de robótica, en temas de desarrollo aplicativo, desarrollo de software, eh, bueno, yo creo que es muy interesante. Si alguna vez no habéis ido, os animo a que vayáis porque la verdad que mucho. Eh, yo he estado un par de veces allá acampado durante una semana y conoces a mucha gente ahí, desde eh, gente más mayor a gente más joven, ¿vale? si no habéis ido todavía. El primer programa que os quiero explicar es City Home, ¿vale? eh, he puesto un gráfico que es eh, de menos y idea más madura de la idea. Es que para cada lo único que pedimos es una idea básica, no tenemos que pedir un terreno. Una idea básica que beneficie a la comunidad o la sociedad. Parece un poco el, lema. Eh, no queremos ideas muy sofisticadas, ni números financieros, que nos eh, ofrezcan porque porque validar la excusa es la idea. La excusa es la idea para que desarrolles las habilidades una serie de habilidades que nos va a venir bien para la empleabilidad. Eh, es decir, probablemente pocos de los, de en 2012 y en 2012 cuando terminen van a ser emprendedores sociales, pero ya habrán ganado una serie de habilidades que nos va a venir bien para el futuro profesional, para trabajar en empresas, profesionales, gestionar un proyecto. es un proyecto, una idea y lo vas a llevar a cabo. Que muchas veces eh, lo que queremos es eh, sistematizar ese, hecho de tener una idea y ponerla en marcha. Muchas veces tienen ideas, pero se pone más. Entonces es lo que queremos un poco trabajar, ¿vale? Este y como veis, el colectivo es de 15 a 25 años. Eh, creo que la mayoría de vosotros pues, estáis en ese colectivo. Eh, eh, entonces se afecta prácticamente a colegios y, universidades. los problemas, mi idea se llama Cindico eh, no sé si conocéis el, el, caso de, Sara y de, de 마지막에 todo todo eh, eh como nosotros, el café, ha terminado ya eh, digamos, el, colegio ¿no? y, necesitamos el una ingresos, ¿no? una serie de ingresos Entonces, al final, lo que se le ocurrió crear una pequeña eh, panadería utilizando la logística y la consulta de, la casa de sus padres, y creó el propio papel. Eh, al principio empezó a cocinar pan para sus vecinos, pan orgánico, sin ingredientes, este tipo de cosas, ¿no? con marketing social, y eh, empezó a vender este pan. Eh, en tres meses, eh, lo que hizo fue poner un, un mercadillo, un mercadillo londinense, y vendió pues, más caro todavía. Entonces, al final, a los tres meses tenía una clientela de unos 40, clientes, a los cuales distribuía de forma recurrente, con lo cual, de, un hobby, que era básicamente cocinar pan en su casa, montó un pequeño negocio, un micro trabajo. Los famosos millones, estos famosos que, que nos sonarán, pues al final un micro trabajo, pero entonces, sé que a lo mejor esta solución pues, no, es la más eh, idónea, pero creo que eh, esto puede servir o puede servir a los jóvenes como alternativa para que mientras llega a trabajo con sus sueños. no, quiero decir que vosotros niños sean el pan y hacerlo, sino que a lo mejor es una alternativa para que vosotros os forméis y aprendáis una serie de habilidades que no venís bien por llegar a como se y vuestra idea, vuestra simple idea, tiene que ser social. Eh, ¿Qué es ser social? Bueno, pues, pues la verdad que hoy en día, eh, la verdad que no es muy complicado ser social. La verdad que en todo económico pues no ayuda. Pero bueno, eh, básicamente lo resumimos en beneficiar a tu entorno, a tu comunidad, a tu barrio. ¿vale? Es desde, yo qué sé, tiempo para una una red de trabajo durante dos horas. Entonces, básicamente montaron bibliotecas en el cual eh, un determinado servicio por emisora y de alguna manera instalaban eh, el vídeo y las satisfacción de la pues, necesidad social además. Es decir, son muy variopintas, pero también más voluntariado, que es bueno, pues, dar clases, por ejemplo, de relación todavía, de relación interna la hacer de relación privada de relación para, para personas que no a nada, por ejemplo, que es más, más voluntariado, pero en realidad aceptamos de todo, incluso que seáis capaces de de alguna manera también eh, tiene que ser en España. y cosas por las cuales, por las cuales muchas ideas fracasan, porque los entrenadores no saben vender su idea. Entonces va a estar muy focalizada la formación hacia eso. ¿vale? Son habilidades que os van a servir luego el día de mañana para el día que tengas la presentación en la oficina ante, como yo estoy ahora, por ejemplo, pues os bien con estas habilidades para comunicar. Entonces, que tenemos nuestra idea es vender vuestro proyecto el día de mañana cuando tengáis una presentación Eh, vais a tener también la ayuda de un mentor telefónica, un mentor profesional, a dar en Eh, sabemos que llevar a una idea muchas veces es es decir, se empieza con mucha energía y una vez se va, uno desinflando ¿no? a medida que pasa el tiempo, si el tiro lo acompaña. Bueno, pues el mentor va a estar ahí apoyando, para que podáis, digamos, llevarla, llevarla, a, cabo, llevarla a en el plazo que os habéis propuesto. Eh, y además vamos a dar una campaña de comunicación, de identidad. Muchas veces los emprendedores pasan un poco por la norma, por el mundo, ¿no? la ventaja que tenéis aquí es que tenéis una empresa como Movistar detrás. Te va, a dar publicidad a vuestros proyectos. incluso la fase 2, si sois muy buenos, va a de televisión. ¿vale? Porque vas a hacer campaña de televisión con los proyectos, al igual que lo hace, por ejemplo, con sus proyectos, cuando a lo mismo con, con sus por lo Pero van a tener publicidad gratis que vale millones. Eh, si funcionáis muy bien, si vemos que, el proyecto funciona muy bien durante tres meses y habéis cumplido eh, digamos, lo que los clientes que cumplir, que es un proyecto en condiciones, el 20-30% de ellos pasará a fase 2. Y fase 2 quiere decir, bueno, pues ahí ya empezamos a hablar algo más en serio. Nos ayudaremos a quien quiera dar el paso a, por ejemplo, recibir 3.000 euros. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para pagarse el foto autónoma durante 15 meses. Es decir, que podáis ya ser pequeños emprendedores, ¿no? Autónomos, y que podáis hacerlo, o a lo mejor preferís gastarlo en otras cosas, pero bueno, yo creo que es una buena idea. O tenemos también un pack de comunicación con SAT para nuestro valor de o menos, para que podáis comunicar vuestro proyecto y que estéis conectados con el mundo y podáis de alguna manera eh, vender vuestra vida hacia afuera. Igual, formación presencial online mucho más intensa, mucho más ad hoc en este caso. Eh, utilizando nuestros partners probablemente de Telefónica, es decir, los Microsoft, una formación mucho más que va a ser emprendedores sociales o barra emprendedores, como queráis. Eh, igual, un mentor de telefónica, pero en este caso son mentores de negocios. Vale, es decir, nosotros tenemos unos mentores, aproximadamente tenemos ahora mismo 150 mentores en base de datos, eh, de los cuales muchos de ellos trabajan con, con por ejemplo. Es decir, ayudan todo ya a startups a salir para mí. Pues la idea un poco es que esos mentores no trabajan para Guaira también trabajan con nosotros, para eh, llevar a cabo el y sobre todo campaña de comunicación. Aquí sí que tenéis mucha idea de comunicación, hablar en prensa, publicidad, televisión, <laughs> eh, estamos negociando con, con, la, con, con Televisión Española un espacio civil eh, todos los meses, media hora, donde eh, los proyectos de paseo de como queréis, por lo cual es publicidad pues, que la verdad que todo un eh, desea. Y es un poco las veces clave, ¿vale? Eh, lanzamos este viernes, eh, 9 de octubre, Tenéis hasta el 16 de noviembre para presentar vuestra idea. La idea es muy simple. Os pedimos respuestas. ¿Cómo se llama a idea? ¿En qué consiste y cómo vas a llevarla a cabo? No os interesa más. Por supuesto, os pediremos una serie de datos personales. Además, podéis cuestionar a otras personas de vosotros. Valoramos que la gente eh, trabaje, ideas y presente ideas en equipo. Porque es una cualidad que tenemos que trabajar cuando trabajáis. trabajar en equipo, bueno, por lo cual valoramos este tipo de cosas. Eh, haremos la evaluación del 1 al 16 de diciembre y el 21 de diciembre pues eh, los 100 proyectos eh, más una serie de criterios. Los criterios que valoramos normalmente son el impacto que queréis tener, es decir, cuántas personas ya benefician, Eh, la idea es que solo los pasos con estos fenómenos. Por lo cual lo que trataremos durante el año es aquellos que no hayan encontrado algo tecnológico, trabajaremos con ellos la parte tecnológica para ayudarle un poco a escalar, porque al final la tecnología te ayuda a escalar y hacerlo mucho más rápido. siempre miramos ese tipo de cosas. <coughs> Me voy al siguiente que está talento. ¿vale? Eh, ¿Quién de vosotros estudia aquí carreras técnicas? Nadie. Bueno, pues eh, yo creo que esto va a interesar. Eh, hay dos, posibilidades. ¿vale? Eh, talento University, que es una beca para que trabajéis en Telefónica, Instituto FEA, ¿vale? Eh, departamento, todos en telefónica. La verdad que yo me he reventado un cuatro veces telefónica, con lo cual lo bueno de telefónica es eso, empiezas pero no sabes dónde acabas. El año pasado desde muy producto SAC, pues a saqué de modo finanzas, luego me pasé a, hacer temas de comunicación como la de presidencia, de presidencia, luego me pasé a temas de RSC, comunicación y luego me pasé a temas de emprendimiento. Con lo cual, os animo ¿vale? a buscar un currículum porque la verdad que es un entorno muy atractivo para, poder trabajar. Y luego está la la persona que le gusta mucho la tecnología y le gusta mucho el mundo de tiene la posibilidad bien de eh, presentar su proyecto, a, startups Short Track, que son tres meses con tu proyecto. Eh, y luego está Startups Long Track, que es que vais a trabajar seis meses con una startup de Dubai. Van a hablar con ahí con lo cual vas a aprender un poco todo lo que es la dinámica de la startup. Y más o menos en la edad de 18 a 30 años. Eh, universities, bueno, que eh, ¿qué Bueno, o ¿qué ofrecen? Ofrecen a jóvenes por la carrera determinada la posibilidad de hacer una, una práctica de 12 meses es una empresa líder como Telefónica. Eh, edad máxima de 30 años y eh, pueden ser recién quitados o a falta del proyecto. En la web de que trabajar, eh, Si me metéis en Google Telefónica Talentum, vais a ver la web, que creo que es telefónica.talentum.com, si, no me equivoco. Eh, vais a poder ver eh, todas las bases y condiciones que tienen. un 96% de las personas, de los becarios que trabajan con nosotros, se quedan en la con lo cual alta probabilidad de los teléfonos. Eh, más cosillas esto. ¿Qué buscan? Sobre todo perfil técnico. Eh, Telefónica España está intentando darle un vuelco ¿vale? al modo de negocio y necesitan personas como personas con un perfil tecnológico, desarrolladores, este tipo de cosas, que se un poco a, informáticos, que se un poco a, hacer el, digamos, el, cambio de modo de negocio desde una empresa eh, de monopolio basada en comunicaciones eh, de minutos y otra empresa basada en tecnología y en startups Y luego tenéis eh, la opción también como startups. que es de la de la tecnología. Y la pasión, como formas de son duras. Eh, es decir, el anterior va a ser una entrevista, el anterior va a ser una entrevista humanos y bueno, y una serie de exámenes. Eh, de una nota final, pues eh, accederéis o no accederéis. Aquí además de, eh, tenéis que tirar el código. ¿vale? O van a tirar el código pues, para ver luego cómo desarrollando determinadas aplicaciones. Eh, en, el, caso del software, son tres meses full time. no estoy seguro de la cuantía económica, pero creo que son mil euros. Y desarrolláis un proyecto personal. Un proyecto personal con la ayuda de un mentor talento un mentor tecnológico, ¿vale? que yo he estado con, con él este año también, y la verdad que la formación es muy tecnológica, ¿vale? Eh, eh, eh, es, muy, pues, básicamente todas las clases tecnológicas, yo ahora no soy muy experto en, en, temas tecnológicos, ¿vale? pero, pero sí que, bueno, pues si son eh, tirar código todo el día, la formación es muy, muy, muy, muy tecnológica, informática. hay proyectos de todo tipo. Este año, por ejemplo, pues, un chaval que hizo un Twitter, por ejemplo, hablado, que puedes cuaquear, como dice él, con otros, con amigos tuyos. Hay un chaval que se inventó una red social para universitarios para que tengáis cosas de vosotros. Eh, un chaval que se inventó un aplicativo para entrenar, eh, para entrenar, por ejemplo, el cerebro para personas mayores. Es decir, hay todo tipo de, aplicaciones, pero sobre todo buscan, la, viabilidad del mercado. ¿vale? Eso siempre lo digo, es un No se pide tanto, tanto requisitos para estar en Guaira, pero de alguna manera tenéis que tener claro más, que nada cuál es la realidad económica de ustedes y también dentro de la academia que van a ayudar a, nos van a, ayudar a, a la marcha. Este año, en 2012, solo era posible trabajar físicamente en Madrid o Barcelona. Y desde León, pues vais eh, ibais a Madrid ¿no? y estabais eh, los los meses de verano, julio, septiembre, trabajando mucho tiempo. Ahora os contaré que han incrementado un poquito la, digamos, la base de, posibilidades ¿no? para este trabajo. Launchback, eh, bueno, esto es trabajar, trabajar en una startup. Una por ahora. Eh, a medio plazo también está viendo era un tema grande, era un pero por ahora solo España. Eh, bueno, básicamente en seis meses en Madrid y Barcelona con las empresas guayas, startups guayas, que han sido seleccionadas. dentro de la Madrid y Barcelona hay 8 jugadores, Madrid en día 28 y en Barcelona en el 00 de la Leonardo. y allí pues los seleccionados, que son 10 proyectos más o menos por cada ronda, pues trabajan en sus eh, les apoyan, mentorizaje y tal, yo creo que es una experiencia muy bonita. Yo creo que también esa oportunidad. Eh, creo que las dos opciones son, son muy buenas para, para poder hacer, porque también tiene formación, es decir, la formación es compartida, ¿vale? Lo que pasa es que en vez de trabajar en tu proyecto, trabajas en el proyecto de otro, ¿vale? Pero yo creo que es súper interesante. Eh, como os decía, eh, estar ahora en la segunda ronda. Igual, si entráis en la web del TADE, eh, os a escribir para hacer este programas. Eh, este año la novedad es que no solo es Madrid-Barcelona, bueno, el short track es Madrid-Barcelona, por lo cual vais a escribir de probablemente en verano, para, poder trabajar allí. Y luego tienen temas de long track con otro tipo de jugadores. hasta ahora la fecha, hasta ahora la posibilidad solo era eh, trabajar en proyectos guaira, pero ahora, como veis, hay otras aceleradores, como por ejemplo Walla, en Baleares, que no también está, chula. Eh, también está en Valencia Business Booster, que también es buena, en Málaga Power también, en Galicia, en Bilbao, es decir, hay muchas aceleradoras con empresas de gente en el cual se puede hacer, con lo cual la oferta se ha incrementado. Esto quiere decir que si este el año pasado se buscaban 50, este año se busca 100. Con lo cual poco a poco se va incrementando también el número y se va haciendo cada vez más este este, este, programa. Y además, eh, en 2013, la idea es hacer, hacer un Erasmus tecnológico. ¿vale? O vamos a juntar en Guaya o hay también academias, eh, 12 academias a lo largo del mundo, ¿vale? 12 países diferentes. Eh, la idea es que podáis trabajar, por ejemplo, una startup en Londres, o una startup Guaya en Irlanda, o una startup Guaya en Alemania. ¿vale? Esto será en 2013 ¿vale? Pero habrá la posibilidad, con lo cual <coughs> para 2013 también estamos atentos, ¿vale? Porque este año no es posible, pero el año que viene empezará a ser posible, ¿vale? Trabajar para una startup eh, y hacer un Erasmus tecnológico que yo creo que, es, es, eh, que debe ser súper chulo. Y el último, es, el último programa es, el Guaira. Eh, guaya es la primera está guay pero con hay más volumen, ¿vale? Pero, pero de alguna manera es la que más respeta, Porque estamos, está presente en muchos, muchos países. La edad media para entrar en Guaina es de 24 a 28 años. Yo soy valor de Guaina para la parte de innovación social, no por la parte de negocios, sino la parte de innovación social y yo A ver, el perfil es un perfil, eh, digamos que ya ha intentado otros emprendimientos, Que no quiere decir que se estáis a vuestros proyectos, Pero sí que requiere una madurez de la idea potente. ¿Eh? Os, van a, preguntar temas de, temas de marketing, qué plan financiero vas a tener, vas a tener que hacer un pitch ante una serie de inversores, Además, vas a tener una serie, de pruebas que tenéis que trabajar antes de ir a, a, día para poder ser seleccionado. Entonces la labor de la idea es mucho mayor, como veis ahí, eh, es, un poco lo que pedimos eh, desde Telefónica. Eh, bueno, eh, ¿qué perseguimos? Bueno, una nueva generación de startups, europeas y latinoamericanas, Como veis ahí, pues hay ejemplos como Spotify, eh, la francesa eh, eh, eh, eh venteprimer.com, eh, Robio, finlandesa, ¿no? Es decir, la, la, idea un poco es generar este tipo de startups en España, Europa y América Latina. Como sabéis, siempre existen todos los ejemplos de startups conocidas, ¿no? Se vienen de Estados Unidos, tipo Valley, pero la idea un poco también es cambiar esta dinámica y que también españoles sean capaces de generar eh, buenas startups, o al menos tan buenas como las que se generan en esos países. Básicamente, ¿cuál es la ventaja de estar en Huella? Bueno, ah, eh, eh, hasta la fecha se han recibido más de 13.000 proyectos, más o menos, y se crean solo 10 por, cada ronda de, de país. Como veis, un poco la competencia es alta. Pero no quiero desanimaros, sino que animaros a presentar vuestras ideas. Eh, está presente en de América Latina, cinco países en Europa, eh, y se han apoyado más de 170 startups hasta la fecha, con una inversión aproximadamente de un millón de dólares. Eh, ¿Qué os da Guaya? os da primero espacio físico. como decía, aquí en España, porque también voy a explicar en España, tenemos dos opciones, Madrid la de Madrid se abrirá en torno a junio de 2013 y la de Barcelona en torno a febrero de 2013, con lo cual podéis preparar vuestras ideas ustedes para cualquier momento presentarlo. Pues, ¿vale? se exige que al menos eh, la idea sea presentada por dos o más personas y al menos uno de ellos vaya a ir al lugar donde va a ser incubada la empresa, en el este caso Madrid, en este caso Barcelona. ¿vale? Eh, se os va a dar 40.000 euros de inversión inicial, ¿vale? Eh, por torno al 8 o 10% de vuestra empresa se va a poner mentores de negocio de dos ¿vale? Mentores de negocio de escala, es decir, expertos en montar eh, y, y, mentores del sector donde hagáis eh, vuestro emprendimiento. Ahí También hay cuatro, ¿vale? Este tipo de, dos tipos de mentores para que vuestro proceso de aprendizaje sea muy rápido ¿vale? y podáis sacar enseguida vuestro producto al mercado. Eh, tenéis un montón de formación de los mejores profesores de, emprendimiento del mundo, de, todas las partes del mundo, de Estados Unidos, de Alemania, ¿no? por eso también es importante el inglés, ¿vale? Porque todos los pitches que hagan, es decir, si uno parece en Uruguay el idioma no es inglés. Porque estamos acostumbrados a vender vuestra idea a un público o a un inversor que es inversión internacional en ¿vale? Es la ventaja de Guaira. La ventaja de Guaira es que no conseguir emociones. Es decir, en este país es muy complicado conseguir más que las de 100 euros. Es decir, vosotros han idea y los primeros 60.000 euros es fácil de conseguir. ¿vale? Es la la Pero a partir de 100.000 euros o 50.000 euros es muy complicado. Por lo cual lo que os da guaira es esa red inversora ¿eh? de Billy Sanger que, va a conocer que se mano, porque va a ser un demo de inglés, para que noticias por ahí y de, alguna, manera van a poder invertir en Por lo cual es una ventaja. ¿vale? Es una red de inversores conectada ¿vale? Eh, de 18 países. Eh, y luego también va a estar conectado con otras empresas guaira de todo el mundo. Que pueden conocer a los compañeros de viaje, tanto en vuestro país como en América Latina de la lengua esta misma y también en todos los países de Europa, es fundamental. he eh, seguido trabajando este año más y ya hay colaboraciones entre diferentes startups, instituciones y acuerdos entre los diferentes Los proyectos son, muy similares. Por ejemplo, el Acuerdo de Vendo, que está en Perú, que es una, especie de etiquetea, ¿vale? pues, eh, se por ejemplo con, otra especie de etiquetea. Entonces pues, al final se generan y al final es escala y es mucho más, digamos, más, probable de éxito hay para que, para que ¿sabes?, para Eh, el proceso es un poco, eh, como os digo, es decir, vosotros tenéis que arreglar un cuestionario, en ese cuestionario tenéis que explicar bien cuál es vuestra idea de negocio, cómo lo vais a hacer, tenéis que explicar las principales magnitudes financieras. si os comparáis, por ejemplo, con Finbig, como nos pedimos, por eso la de la idea, porque en Finbig no pedimos casi nada y pues, como a tener una de euros, pues tirar eh, se pide también un poco eh, cómo vas a vender tu idea, temas de marketing, eh, y entráis en un proceso, digamos, de preselección. En el caso de que seáis seleccionadas, pues se, se, preseleccionan aproximadamente unas 50 empresas. ¿no? Esas 50 empresas pasan por Wire y hacéis una serie de pitches, ¿vale? Delante una serie de, de, mentores e inversores. ¿vale? Y esos 20, de esos 50 quedan 20. ¿vale? Y esos 20 vais a una especie de semana, donde vais a trabajar la las semanas la idea, con una serie de mentores, y al final de la semana presentáis vuestra idea al cura. Y si es una de las 10 seleccionadas, pues está bien voy lo si no, pues eh, Es un poco el proceso que es mucho más riguroso y exige una preparación también un poco más rigurosa a la hora de presentar el proyecto. Luego hay otra iniciativa, también os quería contar, que es más temas de emprendimiento social, que a lo mejor algunos conocéis, otros no, y se llama, que se llama eh, e, esta es la primera aceleradora social eh, de empresas tecnológicas. Eh, es una especie de huella social, no porque Telefónica participa, participativamente en este En los criterios, pues parecidos. Lo que pasa es que Guaya no va a tratar toda la parte social, sino el, principal criterio de Guaya es este proyecto es invertible desde un punto de vista eh, inversor. Y en Goya, el criterio es, este proyecto es social y además utilizan la audiencia y además invertir. Eh, el orden, digamos, se plantea el proyecto. ¿vale? Eh, hace poco se ha cerrado la primera convocatoria de Uruguay, se han seleccionado entre unos 9 10 proyectos y la verdad es que no tiene nada que envidiar a, a proyectos Uruguay. Lo que pasa es que son gente que son personas sociales. Que además de generar, quieren generar más de ingresos y vivir de ellos, quieren hacer el bien, quieren solucionar la problemas. ¿vale? hay desde temas de trabajo interactivo hasta temas de, por ejemplo, un proyecto por ejemplo, que se llama Tarifas Blancas, que son ofertas un cupón para desarrollar, eh, hasta, por ejemplo, eh, eh, empresas, por ejemplo, de experiencia donde se saca la luz del talento de las personas mayores y se pone, por ejemplo así, se ofrece a los jóvenes para que puedan intercambiar este Entonces, como veis, es muy variado. Y también, sí, U, U, E y A. En vez de huella con doble L y H es UE eh, a al plazo, pero volverán, volverán a convocar, volverán a convocar. Y, sé que aquí en los universidad se presentará un proyecto, eh, así que os animo también a, presentarlo a Huella. ¿Qué te da Huella? Pues cualquier Huella, te da un espacio, un espacio coworking, para poder trabajar con compañeros. Es importante la lo que solo solo viajes, ¿vale? el también que, es duro. Eh, te da también eh, facilidades de mentores, mentores tanto sociales como de otros como y también te pone, te pone a tu disposición también eh, ciertas facilidades para conseguir crédito. ¿vale? Un crédito MISA, por ejemplo, probablemente en euros se te va y un crédito blanco, que es más fácil, digamos, que entrar en temas de banco y por avales, que es muy complicado. ¿vale? Eh, además, para los mejores proyectos, eh, al, final, al, final de, al, final del proceso, lo que se hace es un social investment day, que es el inversores de todo el mundo social, que son raros de la verdad, son un poco, un poco especiales, ¿no? eh, van un día a conocer proyectos, para lo cual también te crea una especie de red de inversores para conseguir financiación, que es un poco lo más complicado de cualquier empresa startup, porque es pasar de 60.000 a 8.000 euros de financiación, que es normal que tienen plataformas como para tener tantos eh, pues os animo a participar también en huella.com y no sé si tienes alguna pregunta no edad. No queda. Eh, no sé si temas de menores de edad, pero quizás a lo mejor no le edad no afectan a los 18 años, pero pues, eh, que yo sepa, es muy variado. Yo estuve, por ejemplo, el fin de semana de huella y había gente desde 40 años hasta 20 y pocos. ¿vale? en realidad, estén determinados para el de edad y huella no pone, no ningún impedimento a a, mi idea, lo que sí te quería es que sea social, que, que muy bien lo que quieres que una especie de entender un poco especial, además de Moscú ahí Bueno, aquí sabes que hay un poco de oportunidad de todo tipo, es decir, hay gente que dice que el emprendimiento es social, porque generar empleo, pagar impuestos, ese tipo de cosas. Yo estoy muy de acuerdo. Y luego están los otros, ya los han lado, que dicen que el emprendimiento eh, es el y que no sirve, no es pues el medio y diciendo que el emprendimiento social es muy bonito, pero que es muy duro porque además de tener que ganar dinero, tienes que eh, cuidar que no, te diga de tu social, pero al final es el más enriquecedor de alguna manera eh, vives o generas una renta para ti mismo, pero además ayudas a otros también, por lo cual es el, principal. Eh, por ahora no. Eh, por ahora, exactamente sea, también tuve esta Track solo se hacer de Madrid a Barcelona. ¿vale? Eso quiere decir que, que vosotros tenéis una desventaja porque tenéis que eh, buscaros alojamiento en Madrid con, esos, con esa que os van a dar, que son 1000 euros. ¿vale? Entonces, bueno, es una pequeña desventaja, pero a lo mejor por vuestra red amigos podéis estar tres veces viviendo en Madrid ¿no? y de alguna manera pues ahorraros el alojamiento. Pero por ahora, desgraciadamente, el proyecto de en 2012, está poco a poco montando y probablemente llegará mi día que habrá, Dios quiera, una encuadra aquí en León y que, que puede ser mucho que en León, pero por ahora, por ahora, no hay que dudar.